Hola. Sí, verano luz. sí, yo dejé material. Buscamos actor entre 18 y 25 años con algún toque exótico para película independiente. ¿Se acuerda que le dije que me tenía que retirar antes hoy? Ah, sí, sí. Que, tengo un casting muy importante. Hay una reducción de personal, no podemos permitirnos estas liviandades. Pedí las horas hace más de dos semanas. Hice horas extras tres meses seguidos. En esta agencia tengo a alguien que me conoce. Es una película independiente. Trabajé horas extras por adelantado. Y si te dan ese trabajo, vas a faltar a este. Pero, ¿quién te pensás que sos? Leandro. Volvé a recibir a los pasajeros que quieran volar a nuestro destino y bajate de las colinas de Hollywood a la vida real. ¿Lo están? ¿Sabe qué? Renuncio. Métase su patética agencia de viaje para gente pajera. Porque esto se puede hacer desde tu casa online. Y métasela en el trasero. Vaya, señorita Marilyn Strip, a hacer escenas a la televisión. En la calle vas a quedar. ¿Se siente bien? Tocamos <laughs> no, bájate. Es el quinto casting que hago esta semana. No para buscar trabajo. ¿Está ocupado? Este es mi primer casting que hago. Acá son todos machistas. Pero me dijeron el casting lo tomo una mina. Peor. ¿Estaremos todos para el mismo personaje? Porque vos sos como así musculoso. Eso es exótico, <laughs> ese pelo. Pero yo no sé qué personaje tendría que hacer. lo ordinario Es del hombro común. Ah. Y alguien tiene que hacer ese papel. ¿eh? Claro. ¿Vos venís por el de la porrista? No. Ese no me gusta a mí. El de los tubos es mejor. A mí me gustan los chicos más comunes. estoy calentando nada más. la rara, la rara. <laughs> ¿Qué número tenés? 53. ¿Vos? 50. Mi número es la suerte. Soy León Guerra, soy muy felino y, muy guerrero. Tengo 30 años, viví en China haciendo modelaje para catálogos y trabajé en la última novela con Joaquín Furriel. Hola, soy Nicole, me dicen Nica, tengo 20 años pero me dan 13. Me encanta actuar, pero no hay besos de lengua porque em, mi papá no me deja. Cheerleaders, rah, rah, rah. Je m'appelle Jean-Luc, je suis du Cameroun. J'ai travaillé dans un bateau durante 10 años y he voyagé dans le monde entier. soy fan de Lionel Messi. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro, pero mi nombre artístico es Pierre. No hablo francés. Eh, soy de Zona Sur. No tengo experiencia y estoy cursando el ingreso a la Universidad Nacional de las Artes, porque quiero ser actor. Soy Olivia Ponti. Estoy sensible, pero soy pop. Quiero trabajar en esta película. Hola. Hola. Esta es la ficha de inscripción. El que sigue. Completala atentamente y si te queda alguna duda, te lo preguntan adentro. El que sigue. No se puede entrar con el celular encendido. Estate atenta a tu número. Estate atento a tu número y a los llamados. Vas a hacer un casting con Irina Montes. Disculpame, te... Irina se impacienta horrores. La pone muy nerviosa la ineficiencia. El sigue. A los seleccionados los llamaremos a partir del lunes. Irina lo va a decidir todo durante el fin de semana. Irina Montes. Si para el miércoles no recibiste nuestro llamado, no quedaste. Irina le da duro todo el fin de semana. Lo consulta con el director, con los clientes. Y bueno, si no te llamamos para el miércoles, no quedaste. No le gusta la falta de atención. Marilyn trip. <laughs> no quedaste. Normalantro. <laughs> no quedaste. <laughs> El que sigue. No quedaste. No quedaste. Bueno, a lo mejor quedo. El que sigue.